الدليل العلمي لتحقيق أحلامك الكل يعمل جاهدا للنجاح الذي يشمل الصحة الجيدة والطاقة والإقبال على الحياة وتحقيق العلاقات الاجتماعية وغيرها من العلاقات الأخرى والحرية الخلاقة والتوازن النفسي والشعور بحسن الحال وراحة البال وممارسة كل الأشياء بدون النية الحسنة تبقى غير كافية ومتكافئة وبدون نمو عبودية الله وقداسته التي زرعها في داخلنا فالنجاح لا يكتمل بدون إدراك وفهم عبادة الله في أي مكان نكون فيه وفي كل ما نعيه ونفهمه في عين طفل في جمال زهرة في طيران عصفور في هطول المطر في كل شيء في الأرض فبممارسة الحياة كتعبير عن الألوهية على الدوام ندرك معنى النجاح الحقيقي إن مصدر الخلق كله هو الله سبحانه وتعالى تعالى والخلق هو الروح المحركة أو الفكر هو المكان الذي يشمل الروح والفكر والجسد فعندما ندرك تلك القوة الإلهية المحركة للكون ونطبقها في حياتنا فأي شيء نريده يمكن أن يكون الكون المادي من حولنا هو لا شيء سوى انعطاف النفس في ذاتها نحو الممارسة ممارسة ذاتها كفكر ومادة بكلمات أخرى إن جميع عمليات الخلق هي عملية تعبر من خلالها النفس عن نفسها الوعي المتحرك يعبر عن نفسه كما الأشياء في الكون